Можно начинать, да? Не да. Коллеги готовы? Да. Три, четыре, Да. А, только что закончились переговоры с украинской стороной, на которых мы подробно обсудили все три блока вопросов. Это вопрос военный, вопрос э, международный, гуманитарный. И третий вопрос – это вопрос будущего политического регулирования э, конфликта. Позиции абсолютно ясные, они записаны по пунктам. А, по части из них удалось найти взаимопонимание. А, но главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос э, э, спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Поэтому стороны представители Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а, возможном а, временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс. Еще раз Российская Федерация призывает а, гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае, если боевые действия продолжаются. Э, воспользоваться данными гуманитарными коридорами, либо, либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились. Спасибо. Давайте. Вы высокий просто. Ой. Лединский, живешь меня? Ну, конечно, нет. Валуев, потом Мединский, потом я. Да работа. Завершился второй очень важный раунд российско-украинских переговоров. Удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров. Конечно, еще предстоит определить механику и в первую очередь военным ведомством, но тем не менее нам теперь есть что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины. Думаю, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность безопасно эти зоны покинуть. Ничего важнее нет, поскольку это человеческие жизни. Ну и, конечно, для реализации договоренностей. Я не буду сегодня их озвучивать. Предстоит третий, не менее важный раунд переговоров в самые ближайшие дни. Потребуются парламентские усилия. Некоторые договоренности нужно будет закреплять и затем проводить процедуры национальной ратификации. Но это вопрос, может быть, не столь быстрый. И тем не менее тянуть с реализацией тех договоренностей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или, может быть, даже часы, которые будут достигнуты в ходе следующего раунда переговоров, тянуть ни в коем случае не следует. Ответственность чрезвычайно высока. Продолжаем работать.